Hi ha una revolució democràtica en curs. A Catalunya. En Espanya. En el sud d'Europa. I més allà. Volem que Barcelona sigui la capital del canvi. Tenim clar. Que aquesta revolució és nostra. De totes les persones. Que hem fet de Barcelona. Casa nostra. Junts, junts. Podem transformar la ciutat. Des de baix. Perquè la revolució serà de totes. O no serà. Chamo Barcelona. Let's win Barcelona en comú. Guanyem una Barcelona en comú. Barcelona con Fatah. Barcelona'yı kazanalım. Guanyem Barcelona. Som Barcelona en comú. Guanyem Barcelona.